王小波讲过一个笑话，在二战的时候啊，有个将军视察前线，看到个新兵很紧张，就给他一个口香糖了。然后他就问他说：“好点了吗，士兵？”这个士兵说：“好点了，长官。不过这个口香糖怎么没有味儿呢？”将军说：“因为我嚼过了。”呃，我们身边有很多嚼过的口香糖信息，在你的朋友圈呐、QQ 空间呐、微博呀、你社群里面转发的各种信息啊、内容啊，你书架上很多的名人朋友推荐的书籍。 很多都是二手、三手、四手的信息。面对这些知识的焦虑啊，这些信息有点像是一个知识口香糖，它的确会让你镇定一点，但是因为生怕你觉得嚼着没味儿，还加入了大量的麻辣的语言，有鸡精味儿和味精味儿的标题，有很多 gift 动图和美女的图片儿帮你起味儿。但是你发现没有，当你吃惯了这些强烈的味儿以后，你永远都没办法享受真正优质的知识的。 味道，因为你找不到知识的源头了。什么是知识的源头？在西藏的时候啊，我曾经接近过长江的源头。你很难想象啊，就是在长江那种在上海看着浩浩汤汤的入海口，在那源头竟然是一个大概就是人那么高的小溪流。你有一种感觉，就是我躺下，这个长江就会截流一样。其实知识的源头。 就像河流的源头一样，是知识发源的地方，是知识刚刚被创造出来的地方。这地方有特别丰富的底层逻辑和基础的概念。但是，当这个知识顺流而下，源头离源头越远，支流越多的时候，就会有越来越多的东西汇到里边去，有情感，有谣言，有段子，有观点。当一份知识渗入了太多的杂质，恐怕就只能勾兑成鸡汤了。所以，在我看来啊，现在我们获取的知识。 绝大多数都是二三四手的信息，因为很多人也失去了鉴别一手信息的能力，这也是我们认知效率低下、学习能力差的基础原因。我来举个例子哈，看看一手信息是怎么样变成二三四手的。而在一九七三年，诺奖得主赫伯特·西蒙和合作者威廉·蔡斯发表过一篇关于国际象棋大师与新手对比的论文。 他发现国际象棋大师的这种记忆能力并没有特殊的增强，但是他们的常识记忆中间有五到十万个棋局组块儿。他推测呀，这大概需要十年的时间才能处理得过来，所以他提出了一个专业技能习得的十年定律。一九七六年，埃里克森基于西蒙的研究进一步拓展了关于象棋大师的研究，并且和他合作发表了论文。在十七年的研究之后。 埃里克森在1993年和另外两位同事基于大量的数据发表了一篇论文，叫做《刻意练习在获得专业表现中间的作用》。哎，这就是知识的源头哈！有前人大量的研究基础，有自己十多年的数据支持。在2016年的时候，这个论文的作者呀，埃里克森发现自己的理念被大面积的误传，他自己出了本书，叫《刻意练习》。在书中啊。 埃里克森说，并没有一个确定的时间门槛比如说一万小时能让人成为大师。很多互联网公司创始人的专业技能不是一万小时。在这本书里面，埃里克森用的数据也并不是一万小时定律。比如说啊，从事音乐教育的学生在十八岁之前花在小提琴上的训练时间平均是三千四百二十个小时，那优异的小提琴学生呢，平均练了五千三百零一个小时，而最杰出的。 小提琴学生呢，练了七千四百零一个小时，而且并不是所有人刻意苦练就能成为大师的，因为刻意练习还得跟天赋和练习的方式高度相关。低水平的勤奋，多少小时都没戏。同年十二月份，学习专家爱德华多在 TED 发表了一个叫《如何在你关心的事上表现更佳》的演讲，也重复了这个观点，以及引述了很多的信息。 这些书和演讲，你看，它算是二手的信息，它忠实的转述了这个事情，并且给出了论据。好，接下来看看三手信息，有一个叫格拉德威尔的作者，他呢读完了九三年埃里克森写的论文，然后呢就编出来、抓取出来了一个概念，叫做一万小时定律，写了一本非常著名的书，叫《异类》。这本书啊，风靡全国，估计你没读过的人也听人说过。 在文中，他充满激情地说：“人们眼中的天才之所以是卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。只要经过一万小时的锤炼，任何人都可以从平凡变成超凡。”而且他全书并没有提刻意练习的这个核心概念。其实啊，努力是卓越的必要条件，这个事儿毋庸置疑。但是，一万小时并不是成功真实的路径。 这个属于三手信息。好了，到第四手的时候，就有无数的公众号、人生导师、各种培训师和励志作者开始基于自己的经验来解读一万小时定律了。有的人告诉你呢，任何人只要努力都能成为一个领域的大师，然后就开始推销自己的成长方法论，比如说一万小时的诀窍、一万小时的工具、一万小时的方法，以及很感人的故事。其实他们谁都没干过。 一万小时甚至十年定律也并不一定能达到，这就是第四手的信息。好，既然你一定听过一万小时定律这个事儿，那么我现在问问你，你自己检索一下，你在一二三四首信息里面各自花多少时间假如你有一个基础的四级水平，以及配合一个最简单的电脑翻译，基本上一个小时就能读完那首一手信息的论文了。那么基本上四个小时就能读完《刻意练习》这本书，或者是一类这本书。 不过显然后者的含金量就会少很多，但是阅读奖赏更好，那么阅读快感更高。但是大部分人连这本书都没有真实读过，会被忽悠进第四手信息，比如说各类型的书评啊、个人感想啊、一些感受啊，搞不好还真的盲目的去跟这些大师们去实践，花去了一百小时。这就是认知效率的差距，所以你一定要懂得站在知识的源头。 我们中文经常讲叫做“真传一句话，假传万卷书”，讲的就是这个道理。我们理解了知识源头的重要性，那么怎么样找到这个知识源头呢？下面有三个技巧给你。第一个呀，就是能够辨识和找到这些一二三手信息。第一手信息，知识的源头啊，就是那些站在人类的认知边缘，正在研究、思考和验证的人。他们中间的一些新鲜的思考，在这个人的脑子里面。 在这个人的笔记本上还没有完成详细的加工，新鲜热辣，可能只有跟他聊天儿才能知道。那么，另外一些呢，系统化出来成为了一些专业期刊上面发表的论文，或者圈内人互相评论的讨论的内容。所以，一手信息一般在一手研究的论文、行业的学术期刊、行业的最新数据调查报告，以及行业大牛的最新沟通和思考中间，可以通过谈话来获得。 我有大量的关于知识生产的一手信息，就是通过跟得到的这群最优秀的专栏作者聊出来。现在有很多知识变现平台，有很多行家也是可以去约的。二手信息的特征呢，就是忠实的转述，但是有清晰的论据和出处。比如说啊，一些名校学生用的教科书、慕课里面推荐的一手材料，像维基百科。 再比如说，一些中立的第三方的行业调查报告都是很好的二手资料，还有一些是讲述底层逻辑、思考质量比较高、可能读起来有点难懂的书和文章，比如亚当·斯密的《国富论》，比如说《穷查理宝典》，比如说我未来会推荐的《决策与判断》这些底层的书，你可以从各行各业的领军人物、行业大牛推荐的书单和豆列（就是豆瓣的书列豆列）里边找到这些推荐的书。 还有就是他们自己一些行业大牛发的文章也相当的不错。三手知识呢，一般就是一些流传比较广的畅销书了。这些文字啊已经被改成公众可以理解、方便传播的方法。但是，因为他们需要很低的认知资源的门槛，所以加入了大量的案例、故事、段子。简而言之，也加入了很多不精确的概念。所以，大部分的畅销书属于第三手信息。那么第四手呢，就是你最常看到的。 根据这些畅销书和理论，很多人写了很多基于个人体验的鸡汤，加进了很多的个人故事和情绪，什么我是如何一小时挣到两百万的呀，什么看懂这个不转就不是中国人呐，这样的一些内容，讲一个观点灌你无数的基金和强烈的情绪。在我看来，大部分的公众号、头条文章和简书文都属于这一类。听到这儿，你要问我说：“古典，你自己不就是畅销书作者吗？你这不是自己抽自己吗？” 我想说，是我并不认为啊，三四首知识有错，但是我觉得你得有追求。我自己呢，写着三百万畅销书，文章也常常有十万加，我自己也转述和创造着三四首的知识。所以我认为啊，三四首知识我并不贬低他们，因为他有他自己的优点。三四首知识的受众面很大，传播效率很高，而且认知门槛很低，是大众有机会发现好知识的重要手段。但是你作为读者，你得有点追求。 你喝到了三四首知识，你是不是转头关上书就有向源头走走的一些追求呢？还是说你就一直在三四首地舒服的待着，猛灌鸡汤呢？另外一个呢，就是我作为作者的一些追求，比如说我写了两本书，《拆掉思维里的墙》，销量三百万，很多人知道；但第二本《你的生命有什么可能》，知道的人就不多，因为它的有用信息增加了一倍，但销量可能没有到前面那本书的十分之一。 并不是我不会写报文，而是我的追求本身不同了嘛。第一本我的定位是三手信息，第二本呢，基本上我认为在二点五到二点三手之间，给不同的人读的书。第二种方式是，如果你实在自己没有时间去筛选这些内容，那么就跟随一些你确认他站在知识源头的人，因为他们面对源头，如果他们还会转述的话，那可能真的是很幸运了。在我看来，其实得到专栏干的就是这种事儿。 尤其是左老板和万维刚这两家伙哈，他们一个是站在科技链条的源头，一个是站在优质图书的源头，表述相当的忠实又清晰。如果你同时在定几个专栏，你可能就很容易发现专栏作者在用不同的语言讲同一个道理。这个时候呢，你看留言就能看出不同的读者的水平了。心智水平不那么高的人就会说：“哎，你这个万维刚讲过，没意思啊！你这个东西怎么又是个老东西啊？没意思，没劲。” 那认知水平比较高的人就会意识到说：“哎，你这个呀，万维刚他也讲过，他是这么说的，哎，有点意思。其实后面那种人意识到说，其实是源头嘛，源头总是非常的聚合统一，而不是各自不同的。如果很多人都跟你讲同一句话，并不是因为它不重要，而是它非常重要，这才是精华。你多看几遍，多听几遍，多几个角度，比给你看另外一篇。” 一点破事讲一大堆的文章，好的很多，效率其实是更高的。第三种，那就是成为知识的源头了。这个呀有点难度，下周我们谈谈看如何正确的输出你的知识。所以，在一个知识爆炸的年代，最关键的时候是通过辨别一二三四手信息，找到知识的上游，甚至找到知识的源头，跟那些站在源头的人结成紧密关系。 有一天，你也会成为知识的源头之一。朱熹说：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”只要站在源头，你就永远是最新的。